o sea, la realidad el director del grupo. De verdad yo pienso también lo mismo. Eso de llevarlas con el debido respeto pues a, las casas. Vea, crear culturas en las instituciones es el proceso más lento que hay. Entonces de pronto ese primer día, esa primera intento no nos va a ir. La institución la hace solo con el personal que tenga. No la hace, por ejemplo, como en la media técnica, que nada. Entonces que usted plantea la, la profundización desde el personal que tenga, porque el secretario de Educación no le da ni siquiera. A la coordinadora Beatriz Omaira Noreña y al rector Ángel Giovanni Pardo Álvarez para investigar en qué consiste la profundización y el énfasis en bachillerato.